Hello, Ukraine! Ah, previa Estados Unidos! Ukraine, eu estava aqui pensando e tive uma ideia. Que tal se você começar a fazer parte de OTAN? OTAN? Yes, OTAN é uma aliança militar que eu mesmo criei para garantir a liberdade e segurança de seus membros e também... Acho que sabemos o que é OTAN, Estados Unidos. <gasps> Acha? Uh -oh. Acha mesmo que eu vou permitir que integre a OTAN bem ao lado de meu país? Você fala como se tivesse algum tipo de poder. Quer pagar para vir? Uh, ah, eh, pessoal... A Ucrânia já não pertence mais a você, Russia. Ah, eu... Bom, pois bem, vamos então fazer um acordo. Acordo? Ai, meu Deus. Ou você esquece esse papo de OTAN, ou eu invado a Ucrânia. E bloquearia a exportação de gás natural. My God! Jamais irá conseguir, Russia! Você está sozinha nessa! Isso é o que você pensa, não é, China? Se continuar de glacinha, o colo vai comer. então, American Zinski, é melhor não brincar comigo. Ai, minha nossa! Caraca, moleque, tô entendendo nada. O que acontecerá a seguir? Rússia vai se entender com os Estados Unidos? Será que Ucrânia vai se safar dessa? Quais memes o Brasil fará dessa vez? Não perca no próximo episódio de Meu Vizinho.